নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আৰু মই আজি কি লৈ আহিছোঁ জানেনে আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা ধুনীয়া প্লাণ্টাৰ এটা প্লাণ্টাৰ যিটো আপোনালোকে ঘৰত নিজে বনাব পাৰে এটা ইউনিক ডিজাইন হ'ব যিহেতু অকল আপোনালোকৰ ওচৰত থাকিব আপোনাৰ আৰু ইয়াৰ ছেকেণ্ড পিচ কেতিয়াও নাপায় এটা ইউনিক প্লাণ্টাৰ বনাম আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্লাণ্টাৰ আপোনালোকৰ প্লাণ্টাৰ হিচাপেও কাম কৰিব আৰু লগতে এটা ধুনীয়া ডেকৰ পিচ হিচাপেও কাম কৰিব ঠিক আছে আৰু খুব এটা বেছি খৰচা নহয় এনেকুৱাবিলাক প্লাণ্টাৰ বনাবলৈ আপোনালোকে এবাৰ যদি এটা পেকেট সৰু পেকেট এটা যদি আনি লয় ফৰ্টি ৰুপিজমানৰ ল'ব পেকেটটো পুটি পাউডাৰটো যদি আনি লয় ঘৰতে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে প্লাণ্টাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মলাবিলাক পুৰণা মলা হওক টেমা হওক সেইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে প্লান্টাৰ বনাই মানে সজাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আৰু মই আজি দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকুৱাকৈ প্লাণ্টাৰটো বনাম আৰু আপোনালোকে একদম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব কাৰণ প্লান্টাৰটো যদি ভাল নহয় বনোৱা তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হয় যেনে ধৰণে ধৰক আপোনাৰ ক্ৰেক আহি যায় কেতিয়াবা ক্ৰেক আহি যায় ফাটি যাব পাৰে আপোনাৰ যিহেতু আমি প্লাণ্টাৰটো বাহিৰত থ'ম সেইটো কাৰণে প্লাণ্টাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ তাক মানে বনাব লাগিব কালাৰ কৰা বাৰ্ণিছ কৰা সকলোখিনি ফুল ষ্টেপ কেনেকৈ মই কি কৰোঁ আপোনালোকে চাব আৰু শেষত যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মই লৈছোঁ পুটি পাউডাৰ একদম মিহি হয় পাউডাৰটো যেনেকুৱা আমাৰ ময়দাবিলাক থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মিহি হয় আৰু মই অলপ অলপ পানী দি পেলাই এই ধৰণে এটা ডো বনাই ল'লোঁ খুব বেছি পাউডাৰ দি পেলাই নবনাব আপুনি যিমানটো চাইজত লাগে সিমানতহে বনাব আৰু আজি মই প্লান্টাৰটো বনাম এটা মোৰ পুৰণা ডিটাৰজেণ্টৰ টেমা আছিলে এই এইটোৱে দি বনাম আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি মই ডো অলৰেডি বনাই থৈছিলোঁ পুটি ডোটো এইধৰণে দুখন হাতৰ মাজত লৈ পেলাই অলপমান চেপেটা কৰি পেলাই তাৰপিছতে মই এতিয়া ইয়াতে ফেভিকল লগাই দিছোঁ চকচোন এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত মই এই ধৰণে ফেভিকল লগাই দিছোঁ আৰু এতিয়া লাহেকৈ মই এই যিটো মোৰ কণ্টেইনাৰ আছে এই কণ্টেইনাৰটোৰ ওপৰত মই লাহেকৈ ৰাখি দিম আৰু এতিয়া মই অকণমান পাতৰ হীৰাবিলাক দেখুৱাই দিম ইয়াতে যিমানখিনি ডিটেইল কাম কৰিবলগীয়া থাকে নহয় এই পুটিখিনি শুকোৱাৰ আগতেই কৰিব লাগিব আৰু আগৰ নিচিনাকৈ পুনৰ এবাৰ মই এখন পাত বনাম কিন্তু তাৰ আগতে চাওকচোন এয়া অকণমান যদি আপোনালোকৰ টান হোৱা নিচিনা দেখে বা টাইট হৈ যায় বা ক্ৰেক আহে তেতিয়া আপোনালোকে এই ধৰণে তেল ইউজ কৰিব পাৰে মই ইয়াতে কক'নাট অইল ইউজ কৰিছোঁ আৰু তেতিয়া বহুত ছফ্ট হৈ থাকে যিটো ডো হয় ডোটো ছফ্টো হয় আৰু লগতে হাতত যদি খুব এনেকৈ যিবিলাক পুটিৰ পাউডাৰ হয় সেইবিলাক যদি খুব লাগি ধৰা নিচিনা লাগে বা আঠা নিচিনাকৈ যদি লাগি ধৰে তেতিয়া এইটো ইউজ কৰিব পাৰে এই ককনাট অইলটো আৰু চাওকচোন আগৰ পাতখনৰ নিচিনাকৈ মই এইবাৰো আগ এই পাতৰ হীৰাবিলাক এখন কটাৰী হয় দি গৈছোঁ আৰু এই ধৰণে মই লাহে লাহে বহাই গৈছোঁ চাওকচোন ইয়াতে দুটা পদ্ধতি আছে কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে যিটো ভাল পায় কৰিব পাৰে মই ইয়াত এবাৰ প্ৰথম পাতখনত মই চেপটো দি পেলাই লাহেকৈ মই জেগাখিনিত বহাই দিলোঁ আৰু এইধৰণে চাওকচোন প্ৰথমতে মই চেপটো দি ল'লোঁ আঠা লগাই পেলাই তাৰপিছতে মই এই যিটো জেগা হয় তাত বহাই দিছোঁ আৰু নহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে প্ৰথমতেই চেপ মানে আঠাটো লগাই ল'ব ফেভিকলৰ আঠাটো কণ্টেইনাৰত লগাই পেলাই তাৰপিছতে পাতখন দি দিলেই হ'ল আৰু যিমান যি শ্বেপ দিবলগীয়া থাকে বা কাৰ্ভ দিবলগীয়া থাকে এই গোটেইখিনি আমি কেঁচা হৈ থাকোঁতে দিব লাগিব আৰু নহ'লে এবাৰ যদি শুকাই যায় এইটো আৰু পুনৰ উঠাব পৰা নাযায় আৰু চাওকচোন এইপাহ মই এপাহ ফুল বনাম আৰু তাৰ কাৰণে মই কেনে কি কৰিছোঁ দেখিছেনে এই আগটোত এটা ছাইডে মই দুটা কাঠ দিছোঁ আৰু তাৰ পৰা মই তিনিপাহ মানে একেটা ফুলতে মই তিনিপাহ ফুলৰ পাহি নিচিনাকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ এক ৰাতিৰ কাৰণে আপোনালোকে শুকাবলৈ দিব কিন্তু ৰ'দত নিদিব ৰ'দত দিলেতো ক্ৰেকটো আহি যাব পাৰে আৰু একেবাৰে ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে শুকুৱাব কোনো ধৰণৰ ৰ'দত দিব দৰকাৰ নাই যদি ঠাণ্ডা দিন হয় বা ডাৱৰীয়া বতৰ হয় তেতিয়াহ'লে দুদিনমানো লাগিব পাৰে যদি ভালকৈ শুকাবলৈ হয় আৰু ভালকৈ শুকোৱাৰ পিছতহে ইটো ষ্টেপ কৰিব নহ'লে কিন্তু কালাৰবিলাক মাৰ্জ হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু চাওক এতিয়া মই প্ৰথমতে এটা হোৱাইট বেচ কোট কৰি লৈছোঁ এইটো মই যিটো এক্ৰেলিক কালাৰ হয় সেই কালাৰটোৱে কৰিছোঁ আৰু এইটো কমপ্লিট শুকোৱাৰ পিছতহে মই নেক্সট এইটো যিটো আপোনালোকে ৰেড কালাৰটো কৰি থকা দেখিছে এই কালাৰটো কৰিছোঁ এটা কালাৰ নোহোৱা নুশুকোৱাকৈ এইটো কালাৰ নকৰিব নহ'লে দুটা কালাৰ মিক্স হৈ পেলাই এটা বেলেগ কালাৰ ওলাই যাব আৰু এইটো মই এইধৰণে টেক্সাৰ নিচিনাকৈ ৰাখি দিম এইটো গোটেই কমপ্লিট ৰেড নকৰোঁ মই এতিয়া চাওক এইটো মই কৰিছোঁ গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ চাইন নাথাকে এইটোত মই এইধৰণে কিছুমান ব্ৰাইট ব্ৰাইট কালাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ মই এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু এই পাহত অকণমান মই কৰিছোঁ ৰেড আৰু অকণমান য়েল্ল' দিছোঁ কমপ্লিট অৰেঞ্জো হোৱা নাই বা য়েল্ল' হোৱা নাই দুটা কালাৰ মিক্স হৈ পেলাই এটা কালাৰ আহিছে আৰু চাওকচোন আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে লাষ্টত মই কি কেনেকৈ কি কৰোঁ আৰু এইখিনি কৰোঁতে মই ইয়াতে দুটা কালাৰৰ কোট কৰিছোঁ এটা প্ৰথম কোটটো শুকাই যোৱাৰ পিছতে ইয়াত নেক্সট কোটটো কৰি দিছোঁ পাতকেইখনত মই কৰি আছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ আৰু চাওকচোন এই গ্ৰীণ কালাৰটো কৰিছোঁ যদিও তলৰ যিটো হোৱাইট কালাৰ আছে সেইটো অকণমান মানে আহি দেখা পোৱা গৈছে আৰু সেইকাৰণে মই এই গোটেইখিনিতে দুটা দুটা কোট কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছতহে আমি নেক্সট বাৰ্ণিছৰ কাম কৰিম ওকে সক ফ্ৰেন্ডস এটা প্ৰায় মো কালাৰ কৰি পেলাই হৈ গৈছে এই কালাৰখিনি কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি মই প্ৰায় এক দিনৰ কাৰণে ভালকৈ শুকাবলৈ দিলোঁ কাৰণ কিছুমান বাৰ্নিছত কি হয় যদি কালাৰটো অকণমান নুশুকোৱা নিচিনা হৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু বাৰ্নিছ দিয়াৰ লগে লগে কালাৰটো স্প্ৰেড হৈ যায় আৰু এই চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই এয়া কৰি আছোঁ বাৰ্ণিচ আৰু বাৰ্ণিচ কৰাটো এটা একদম ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয় যিহেতু আমি প্লান্টাৰটো বাহিৰত ৰাখিম কেতিয়াবা ৰ'দো পাব পাৰে সেইকাৰণে প্লান্টাৰটো বাচি থাকিবৰ কাৰণে কালাৰ নাযাবৰ কাৰণে এই বাৰ্ণিচ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয় আৰু বাৰ্ণিচো কৰিছোঁ দেখিছেনে এইটো মই কাঠত যিটো বাৰ্ণিচ কৰে সেইটো বাৰ্ণিচ নহয় কাৰণ সেইটো বাৰ্ণিচ যদি মই কৰি দিওঁ ইয়াত গোটেই হোৱাইট কালাৰটো মোৰ বেয়া হৈ যাব আৰু এইটো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট বাৰ্ণিচ হয় আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বাৰ্ণিচ পোৱা যায় মই এইটো কৰিছোঁ যিহেতু মোৰ এই কালাৰখিনি বেছটো হোৱাইট হয় আপোনালোকে যদি যিকোনো ব্লেক কালাৰ কৰে ধৰক ব্লেক কৰিলে ব্ৰাউন কৰিলে বা যিকোনো ডাৰ্ক কালাৰ যদি কালাৰ কৰে যিকোনো বস্তুত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো কাঠত মৰা যিটো অলপমান য়েল্ল' য়েল্ল'ইছ এটা কালাৰ আহে সেইটো বাৰ্ণিছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কাৰণ তাত এই হোৱাইট কালাৰটো মানে লেতেৰা নহয় একদম ব্ৰাইটনেছ এটা আহিব ইয়াত অকণমান ব্ৰাইটনেছটো কম কিন্তু হোৱাইট কালাৰটো আপোনাৰ বেয়া হৈ নাযায় আৰু ভিডিঅ'টো ইমান সময় আপোনালোকে চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এয়া চাওকচোন মোৰ অলমষ্ট এই গোটেইখিনি মোৰ বাৰ্ণিচ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চাওঁ হওকচোন ইয়াৰ ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু এইটো হৈছে মোৰ প্লাণ্টাৰৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব এইটো এজ এ ডেকৰ পিছো ৰাখিব পৰা যাব আৰু নহ'লে প্লাণ্টাৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব